السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم صادق من قناة Geeks Middle East اليوم عندنا لكم خبر وايد حلو ان احنا قدرنا نطلع دور الزومبي في Advanced Warfare هو مو بالضبط طور هو بس نوع ال teaser حق آه، يحمس اللاعبين عشان لما ينزلون الطور الرسمي حق الزومبي فهو round واحد في آه، اللي هو ال Exo Survival. راح اراويكم شلون تطلعونه فاول شيء لازم تسوونه انه لازم تلعبون لعبه وايد يعني شلون مثل ما تشوفون لما تدخلون على ال game setup تدخلون على المابات بتشوفون انه في وايد مابات وفي البدايه راح يكون عندكم بس هاي الاربع مابات مفتوحه اوكي فهاي اربع مجموعات هاي يسمونهم tier 1 المجموعه الاولى tier 2 المجموعه الثانيه tier 3 المجموعه الثالثه واخر شيء tier 4 اللي بيكون فيها map واحد بس انزين ف انتم لازم توصلون حق tier 4 اللي هي ال map Riot. شلون نوصل له خليني اقول لكم في tier 1 اول شيء في البدايه راح يكون مفس... هو المفتوح tier 2 راح يكون مقفول tier 3 راح يكون مقفول و tier 4 راح يكون مقفول شلون نفتح tier 2 بكل بساطة لازم تلعبون 45 دور متوا آه مو متواصل بعد 45 دور في أي map من هالمابات مو لازم يكونوا كلهم في map واحد مو لازم يكونوا كلهم ورا بعض اهم شيء ان المجموع حق كل الادوار اللي لعبتوها يكون 45 لما تسوون 45 راح يفتح لكم tier 2 tier 2 لازم تلعبون فيه 75 round بعد نفس الشيء مو لازم يكونون كلهم في نفس المابات مو لازم يكونون كلهم في بعض اهم شيء المجموع لما تلعبون 75 round راح يفتح لكم tier 3 tier 3 لازم تلعبون 100 round المجموع كامل يكون في, اي واحد من هالاربع مابات آه ومو لازم يكونون ورا بعض اوكي فممكن تلعبون شوي اليوم تلعبون شوي باكر كله راح ينحسب على بعضه لما تلعبون 100 round في tier 3 راح ينفتح لكم اخيرا tier 4 فالحين راح انا ابدي العب اللي هو tier فور Riot وراح نشوف شنو يصير ان شاء الله Sensors are showing Manticore signatures headed your way. Eyes to the sky. Hit the deck! فالراوند 11 مثل ما تشوفون هو دور Report الزومبي status. Report status. Allied forces, this is Gideon. Does anyone copy? Is anyone out there? This is Gideon. Do you copy? يلا حج yourself Welcome back, team. Thought we lost you. Armories are down. Exos are offline. The EMP blast must have knocked them out. That DNA bomb should have taken you out. It must have been targeted only at hostile forces. But why? Heads up, team. Something's headed your way. Fast movers. Lots of them. Grab a weapon and ready up. bloody hell are these things? Oh, shit. Not a good effort. Regroup and run it again. the bloody hell are these things? Team, report! What the hell are we fighting out there? What the hell's going on? bitten? Soldier, look at me. Are you bitten? What happened down there? You're okay. You're safe now, son. There's not many of us left. Jesus. You seeing this? Well fought, gents. I knew we hired you for a reason. اوكي فعشان تطلعون دور الزومبي مثل ما شفتوا آه بس لازم تفتحون اول شيء المابات توصلون لل map اللي في ال tier الرابع اللي هني تلعبونه توصلون round 11 round 11 راح يكون round الزومبي وطبعا اذا خلصتون تحصلون trophy وتحصلون حتى آه، اللي هي بدله الزومبي وجه الزومبي او جسم اللي هو بدله الزومبي يكون عليها كلها دم فمو بس انه trophy لا تحصلون اشياء بعد حلوه من هالشيء تقدرون تاخذونه معاكم في ال multiplayer فاذا شفتوا لاعبين شكلهم زومبي هاي يعني انه خلصوا ال special round آه في الزومبي فالمهم آه فهاي كان اللي هو ال teaser حق ال zombie mode آه اللي حطوا لنا في اللعبه آه طبعا هاي ترقبا حق ال release الكامل حق الزومبي الزومبي مود ان شاء الله مع ال map packs او ال season pass في المستقبل آه فخليكم معنا لاخر اخبار Advanced Warfare سووا like subscribe share. قولوا حق ربعكم عن ال zombies عشان تلعبون مع بعض شكرا